我是 Four，今天要分享的是 Puma BTS。我买的是 Puma 第一代的，Four 买的是第二代 Puma Tرين，Made by。 BTS，所以今天要来跟大家分享一下第一代跟第二代有什么不一样。首先，它盒子就很不一样，盒子是黑白款，然后第二代呢是金白款的。先从正面来看什么不一样吧。哒哒，首先。 正面最大的不同应该就是这个塑胶板吧，第二代多了这个塑胶板，然后上面是他们的出道日以及他们这次的小花 mark。第一代的正面就是一般板鞋的正面，嗯，第一代就是比较真的就是板鞋的设计啊，那第二代我觉得运动感比较，呃比较重一点，嗯，比较窄板运动风。鞋舌的部分，第一代的鞋舌是 Puma 以外，上面还会有一个他们的 mark，但第二代就是只有一个 Puma，嗯，跟 Puma 的这只包再来。 侧面的部分都一样是有这个设计，流线型的设计。最大的不同就是第一代的出道日是镶在旁边的，不是像第二代是一个板子在前面。嗯，第一代是非常含蓄的，镶在旁边。第一代的 Puma 是黑色，第二代是金色，旁边的流线型是差不多的，在后面其实长得都一模一样，就是他们的那个 mark，小花 mark。内里的部分，你的好像是也是很有差。 第一代内的部分是比较花俏一点，是有很多不同的 mark，我觉得还蛮漂亮的。啊，第二代就很简单，第二代就只有 Puma 跟小花。而且我觉得第一代它很漂亮，是它里面的这个垫都是做黑色，这边是黑色，嗯，就它里面全部做黑色，我觉得耐脏。 <laughs> <laughs> 第二代全都是白色，嗯，其实鞋底差异性就很大了，鞋底不一样，就整个鞋子的感觉就会不一样，嗯，这个是板鞋的设计，嗯，第二代就是运动鞋的这种橡胶的设计。 你比我轻很多哎！我看，哇，好重啊！差很多啊！嗯，你那个应该重在鞋底，我这个有点超轻的。你的鞋型整体上来比较宽哈，因为是板鞋的关系，但我的鞋型是窄版的。第一代内附的东西就只有这样一个，这个，然后再加上一张透卡。第二代就很丰富了。 第二代主要就它一个抽选券，然后再就是他们每一张的算是行路吧，很适合放在那个相框里，拍的很漂亮。哎，钟意这姿势我一直帮你解，我 <laughs> 得这不是少女时尚杂志才会出现的那种经典的文艺下 pose。我说他他什么时候已经走到这一波了？这一版是真的很漂亮。拖马鞋子已经被我们穿出去过很多次了，嗯，而过的要完整感受防弹风。我们之前。 在淘宝上有购买防弹的同款上衣，这次就连同他们的上衣以及他们的鞋子一起穿出去，感受防弹的美感。这是只很久之前买的，嗯，总共买了四件的防弹同款上衣。就故意的，在蹦 o 又起，他一直很常穿的一件超大件的纯白外套。 可能你会觉得纯白外套就是纯白外套，有什么好？没什么的哈。嗯，但是要的就是它那款版型，大大宽宽的。这件我觉得穿起来就完全就有大大宽宽的那种感觉。嗯，这件我觉得超爱。对，以淘宝的价格来讲，这件我真的觉得很值得啊。但就是因为它是白色啊，所以都已经有点被我弄脏了。 <laughs> 但不贵就还好。 我是有考虑要再买一件，再另外一件同款的外套是这件，他们刚出道的时候，每个人都有穿，背面有绣他们名字的。这件是 John g u o g i 的九七的 John g u o g i 这个版型很小，我记得我那时候已经买 L 了吧？真的是 L，可是好小哦，我穿超小，我喜欢再宽大版一点，就这一家啦。嗯，这一家的版做的很小，勉强可以让你过过干瘾，跟他们同款的干瘾。嗯。 再来是帽 T，这一件是 V 的，如果我没有记错啦，应该是他们在 fan meeting 的时候，嗯，他穿的，然后外面就搭他那件绿色的棒球外套。嗯嗯嗯，我觉得这件穿起来好看呢。嗯，这件它的版型很很壮很宽，嗯，可是就很男友风。嗯，这件很好看，这个嗯黄色好看。再来呢，近的，好像是他吃播的时候。 得这个粉还可以再好看一点我是觉得版型可以再大一点。对，它版型做的没有那种率性的垮垮的感觉。嗯，然后它腰的部分可以再宽大一点，手臂有印字。嗯，手臂有印字。 整体来说，m a 这双鞋呢，第一代的鞋我觉得穿起来很好穿，比我想的好穿。通常板鞋你在刚穿的时候会觉得有点硬，但是它这一款做的完全不硬，它旁边的那个垫子是软的，穿你就觉得很舒服。对我来讲，有一点觉得比较可惜是它比较浅，穿起来比较漂亮哦，比较浅的板穿起来比较漂亮。可是缺点就是因为我会有矫正鞋垫，如果你是本身需要穿矫正鞋垫的人的话，你的矫正鞋垫塞进去之后，你就你就根本飘起来了，是 就没有包覆感了，你就是变穿拖鞋。 <laughs> 先撇开矫正鞋垫来讲，这双我是真的觉得很好看，然后又很好穿。我的脚是偏在二十三半到二十四之间，我买二四，我发现有一点浪浪。如果你想要穿的再更舒服一点，还是要垫一个浅浅的那你如果直接套我的二三呢，你会觉得又太紧吗？啊，对我来讲是刚刚好，所以以后你反而是要挑二十三号吗？没有，我还是会挑二四垫鞋垫。我虽然是二三半，我应该挑二三就可以，但是因为网络上又说它是窄版，我的脚板算宽。 所以我很担心，就是这边会压得很痛，走不动。但其实它够软，嗯，所以你只会觉得包覆性够而已，不会觉得很压脚。所以我觉得很耐走。但我觉得第一代比较好配衣服，因为第一代比较休闲感，第二代稍微有点运动风了，嗯，运动的味道再明显了一点。嗯，基本上我觉得这一次他们合作。 鞋子非常好穿呐，可以回购。他们现在已经是全球代言人了嘛？是，所以之后在台湾也看得到他。欢迎欢迎，台湾欢迎你！以上就是 Puma BTS 分享介绍拜拜。他们不是都有穿穿他们的 Puma 的衣服吗？有一件我超想买的，就是 Sugar 在那个 V App 的时候，我代购问下来，好像那边。嗯， <laughs> 太可怕了！Let's o